嗨，大家好，我是青青。最近呢，不晓得大家有没有人心惶惶，或者每次看着两点钟的新闻的时候都觉得步步惊心。今天呢，就破了五千人。那全台湾呢，目前已经有五万七千人染疫。如果说要清零，基本上政府已经没有要去清零了。所以呢，接下来的时代呢，就是呢，如何去有效的跟病毒共生存？ 是有学者研究指出，如果台湾真的呢要跟病毒共存的话，那基本上呢，呃，要有六成的人染疫才能够呢，呃，达到一个与病毒共存的生活。呃，数据来讲，可能还有一段路要过，所以相信大家呢，在接下来的时间，有些人可能会很担心，不敢出去玩，可是。 呃，可能大家都有去施打疫苗的关系，甚至呢，很多人呢也开始去着手注意自己的免疫力。那究竟呢，免疫力呢，到底跟？ 染疫有什么样息息相关？比方说，有没有人同样的？有些人就是比较容易感冒，有些人就是比较不容易感冒。所以我不晓得最近大家身边有没有朋友呢？也有人确诊，或者也有人居家隔离，或者自主健康管理，应该都有很多朋友会有这样的状况。嗯，为什么今天想要去分享阴阳相关的主题？也是因为啊，最近呢，跟台北医学大学的阴阳师朋友有聊天到。 那呢，呃，就很像当今天健康是交给自己，那疾病呢交给医生。我们呢总不可能跟医生相处二十四小时嘛。那如果说相处二十四小时，那是不是也不是那么的好啦？可是呢，我们最常跟谁相处呢？其实就是最常跟自己相处。那如果当今天自己呢有知识的时候，走到医生面前，至少拥有一个发言权。 相信呢，呃，如果说跟青青一样是过去是电视儿童男，可能会常常听到有一句广告 slogan，就是肠道好人不老。那这句话呢是真的千真万确哦，因为呢有百分之七十的免疫力来自于肠道，所以呢，如果当我们今天肠道不好，那可能就会发生很多的不舒服啊、发炎等等的状况。 那呢？看到这张图，我其实更讶异的是，哎，原来维生素 C、D 还有锌都可以去帮助。那维生素 C，相信大家如果有感冒的话，可能就会常常听到啊，可以去泡一杯呃维生素 C 的发泡锭，那可以让我们的感冒比较快好。毕竟维生素 C 啊，它有解毒的功效，然后呢，甚至呢，对我们的想要美白、抗癌、抗老都有很大的帮助。 那维生素 D 呢？过去呢听到的概念就是可以帮助骨质的吸收。那呢研究有指出哦，其实维生素 D 呢也可以去帮助我们巨噬细胞的活络，意思就是可以帮助我们白血球去抵抗跟外来的一些细菌、病毒的一些能力。所以呢，维生素 D 呢，呃，不止哦增加骨头的密度而已，就是维生素 D 呀、钙呀这些，不是只增加这些。 当然呢，在稳定神经啊，也是有很好的帮助。可是呢，它呢对于现在的免疫力的帮助哦，也是息息的相关。所以，像青青今天呢，想跟大家分享的是什么呢？讲了这么多，我对于这个太有感觉了。它就是加美迪钙片，里头呢就是有钙啊，然后有维生素 D。那呢，为什么这这么重要？其实看到这个实验会发现到，可能有很多人听到呃钙片这些。 那是不是比较容易造成结石？因为过去有一些呃可能合成的，它比较不容易吸收，那久而久之可能就会造成一些呃问题的产生。可是呢，像为什么我挑选纽崔莱本身呢？因为它行销了呃一百多个国家，甚至它约有八十八年的历史。那对于青青只有一颗肾来讲，选择天然跟合成的，当然就很大的。 影响啊！至于为什么轻只有一颗肾，那未来有机会再陆陆续续的去分享。呃，如果当今天身体本来就不是这么好的体质的时候，如何去打造一个优质的体质？所以呢，就跟大家去分享到，在疫情的期间，其实呢，呃，距离月底啊，只剩几天，那可能人数会节节的去突破。可是呢，当我们今天拥有了一个正确的知识。 加上有效的工具，那就可以去解决我们身边很多大大小小的问题。今天的这支影片呢，希望呢对大家有帮助。那未来呢也会呃去跟大家分享很多营养相关所学到的知识。所以今天的影片就到这里结束了。喜欢的朋友记得按个喜欢，然后分享出去。那最重要的啊，记得要订阅追踪亲亲哦。那我们下次见，拜拜。